¿Qué decir. La maldad no cabe en un corazón inocente, no cabe. Tengo un amor inmenso que chispea desde mi interior. No tengo que exigirlo a otras personas ni buscarlo en el uso de los objetos y la posesión de las cosas. He dejado siempre a un lado toda la educación que me ha sido impuesta. Prefiero investigar en la vida y el mundo, pero sobre todo Bucear, bucear el alma. Las personas somos grandes, desconocidos de nosotros, de nosotros, de nosotros mismos. ¿A qué conclusiones llegas tú sobre ti, sobre ti, sobre ti? Después de largos paseos por la playa Después de permanecer en silencio Admirando las estrellas por largas horas ¿Cuáles son los pilares que te sostienen, que te sostienen a ti? Voluntad, conciencia, disciplina coraje. Qué valores iluminan tu camino, tu camino, dinoslo. Amor, verdad, libertad, justicia. ¿Qué actividades son las que te, las que te fascinan? escribir, sonreír, caminar, jugar, nadar, cantar, compartir, admirar a un recién nacido en su cuna, al horizonte lejano que se funde con el cielo sentarme junto al fuego para escuchar su crepitar, su crepitar. ¿Qué buscas en las relaciones interpersonales? Afecto y respeto, sinergia y asertividad, fraternidad cooperación, logro común, satisfacción mutua, beneficio recíproco. ¿Cuáles son tus necesidades vitales? Comunicar, crear, ser en plenitud. Honestidad, autenticidad, ausencia de apego, alegría, toda es mía, es alegría, yo no necesito felicidad. respondido con firmeza y disposición absoluta. Se ha respondido con firmeza y disposición absoluta. Confiando en mi fuerza vital, con una intensidad casi sobre, sobrenatural. Pero, pero, ¿qué te interesa seguir aprendiendo, creciendo a nivel espiritual, desarrollando todo mi potencial. Conseguir evolucionar, trascendiendo en la comunidad. Ahí transmitir experiencias y el saber adquirir con total generosidad, humildad, valentía, sin avaricia ni soberbia, sin una pizca de mezquindad. O quizás esto último sea la cuestión más definitiva, no hay en ti desidia ni tampoco artificio, por eso estamos aquí cantando el autorretrato de Pilar cantautor